Это э, неспроста. Не получилось. Фейл. Ложись, давай спи. Нет, нет, нет, не надо это есть, не надо, не надо ничего кушать, не надо. Я хотела заснять, как ты храпишь. Все, все, все, все, все, все, все.